namhlanje sizawudlala le game le game sizayidlala apha izawubukelwa yisouth africa yonke ne le game sizayidlala umntu ngamnye unezinto zakhe zowubala zintathu andithi into esizayenza ke ngoku ndizawunibonisa uba masenze njani umntu uzawufuneka agqaye ezi zinto zakhe asiphose phaa phakathi ne sibale ke ngoku xa zingene ezontathu sibhale apha ezingenileyo ezingaphandle kwebhokisi yethu sawugqiba sizothi apha ekugqibeleni sizitotalishe bazenza ezingaphi naxa zizonke ne ndinibonise ne allright zingaphi ezingenileyo zam xa ebhokisini iyi-one olrayithi zingaphi ezingangenanga ziyi-two well done so xa ndigqiba ugqaya ndizawuphinda ndigqaye umntu ngamnye uzawugqaya kathathu ne azame ukugqaya kathathu simane sijonga uba ufumene ezingaphi ngaphandle ufumene ezingaphi ngaphakathi ne ndiphinde ne yes zingaphi zam ezingenileyo ngaphakathi ebhokisini nguzero zingaphi ezingaphandle zintathu njalo njalo ne mathi siqale ke ngoku apha kuwe ndoda aminathi nguwe ke ngoku ozawugqaya phaa phakathi ne sijonge uba ezika-aminathi sizawuzibhala apha iziphumo zakhe ne hamba ke aminathi Good. Uaminathi ufake ezingaphi ebhokisini? Nanku ubhokisi wakhe. Fake ezimbini. Well done. Yeyiphi zingaphi ezingaphandle? Inye simbhale naye pha one way two. Phinda ke uqaye vele aminathi. yes uaminathi ufumene ezingaphi phakathi ebhokisini mbhale ku-three wakho hmm? zingaphi ezingaphandle zingaphi kwezingaphandle apha ukhona ngubani very good unot simbhale unot wethu phicaleni kwakhe well done ami simphi igame yakhe yesithathu haya kwesithathu ke ndoda okay zingaphi ezibiwe ngaphakathi zibaleke phawu zimbini wethu zingaphi eziwe ngaphandle iyi-one okay sizawudibanisa ke ngoku sifuna ubona ezi ezi ziwe ngaphakathi bezingaphi xa zizonke ne masidibaniseni ke ngoku sidibanisa u-two no-three no-two ne masimdibanise u-three no-two zenza bani ya khamjir kamenze ngu-three no-two benza bani ngu-four lo masitsheni bethu ngubani lo zenza u-five ne siphinde sibe nomnye uthu sangeze omnye uthu kwakhona kulo five wethu sangeze uthu zingaphi azifakeki phakathi uaminathi xa zizonke ziyi-two sidibanise nalo 5 zingaphi xa zizonke ufake ezingaphi uaminati banonosixelela ufake ngaphi ufake 7 uaminati sithathela 7 uaminati ambhale apha ezantsi ukwenzela siyazi wonke umntu ayazi uba uaminati yena ufake eziyi-7 well done silapha ke ngoku ezabe zimane zijikeleza iibhokisi zingangenanga ne sizawuthatha zona ke ngoku sizidibanise sinenambara apha sino-one siphinde sibe no-zero siphinde sibe no-one u-one xa simdibanisa no-one sifumana bani sifumana bani u-two u-two xa simdibanisa no-zero u-two simdibanisa no-zero sifumana bani banana sixele sifumana abanye uthu kaloku inani xa silidibanisa noziro lihlala lilelo nani ne so apha ke ngoku ezibe ngaphandle zikaaminathi bezimbini ne uzasibhalela phaa uaminathi uthu wethu well done urayithi wami nathi ne good masimqhwabele and vale thank you